अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक मैं हूं सिद्रा इकबाल एक बेहतर मुस्कबिल का ख्वाब सिर्फ आप और मुझ तक महदूद नहीं रहना चाहिए टीसीएफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे जेर तालीम हैं जो माशी मुश्किल की वजह से शायद स्कूल वापस ना आ पाते आज सिटीजन्स फाउंडेशन के 1600 से ज़्यादा स्कूल्स में बच्चे जेर तालीम हैं जो बेहतरीन तालीम पा रहे हैं दुशवार तरीन इलाकों में अपनी ज़क़़त से टी का साथ दें ताकि उनकी तालीम का सिलसिला इसी तरह जारी रहे और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रहे शुक्रिया